32 still दस्ती नहीं गलती क्यों गुस्सा है तुम रोना तेरा दिल गया छू पर मैं ना जुमी जो सब जानता हूँ थोड़ा जहा देता क्लू एटलीस्ट पिकअप मैं खोल माड़ी जी रख वैल्यू सब लगे हले भी न्यू सानू कई साल हो गए ने रहना कंटिन्यू पड़े उन्हें दिल खोल कहती हो गए बड़े दिन रहा प्यार ना बोल ही कर दी रहा हूँ डिगना भी टेक्स करने दा वक्त तेरे कोल कि मैं बहुत कुछ मंगा जे मैं हो रहा जही हुंदी तो ही रहना ही चंगा तेरा मेरा साथ ना हो जावे हैड हूँ never take me for granted मैनू करी ना मैं रिफ्यूज दसने वो मैं सर डीपी हटी तो लगी सिचुएशन की नहीं बाय बस लड़ी जावे दस दिन मेरा लाय करी जाती टेक्स्ट मैं डोंट रिप्लाई बैक करी रिफ्यूज दस ने मैं सारा बीपी हटी तो लगी सिचुएशन की नीड बस लड़ी जावे दस दिन मेरा करी जाने टेस्ट में डोंट रिप्लाई बैक मैं जब भी खोलूं फोन और खोलूं तेरी चैट देखूं बिना कांटेक्ट वाले तेरे लॉन्ग टैक्स नहीं मुझे गैस तू क्यों है अपसेट मुझसे बात तो करना बेबी गर्ल वे यू गुस्से की वजह तो बता क्या रूठी है तू क्योंकि मैंने नहीं किया तुझे फॉलो बैक कभी मुझे नहीं खेला खाद या क्योंकि मेरा फोन रहता बिजी या देखे तूने मेरे डीएम कीजी या तू फील करे टाइम नहीं तेरे लिए मेरे पास या क्योंकि मैं कॉल पे रूटली करता बात लगे बदले मिजाज कॉल पे नहीं बोलता love you too but love you boo ego मार गुस्सा काट कर तो क्यों खत्म करे कोई शुरुआत तभी तो आके बैठ मेरे पास कभी तो करे रिफ्यूज दसने नु मैं सर डीपी हड्डी तो लगी सिचुएशन की नी बैड बस लड़ी जावे दस दी मेरा ला Close out music on the beat